Thank you. ट्वेल्थ पास किया अभी इस साल अच्छा इस साल तू कौन सी में लास्ट में साइंस क्या करना है नाइन्टी नाइन्टी नाइन्टी के आसपास नाइन्टी नाइन्टी परसेंट नाइन्टी फोर कुछ नहीं आया नंबर साइंस में नंबर से कोई एडमिशन मिलता ही नहीं है एंट्रेंस देना पड़ता है उसमें कुछ नहीं आया क्या कहना डॉक्टर तक करना यार पर एंट्रेंस हुआ ही नहीं सर देखते कोई कॉलेज मिलता हूँ दिल्ली में हाँ काम कर रहा था एक एन आई टी एन आई टी उत्तराखंड है ना श्रीनगर में तो आया नहीं हाँ पेपर एक ही होता है ना पूरे इंडिया में उसके नंबर के हिसाब से मिलता है एडमिशन तो इसके लिए नंबर बहुत ज़्यादा चाहिए था मिला ही नहीं देखते कोई छोटा मोटा कॉलेज मिलता था तो। var var var. and Sana yarın はい ごめんなさい。 Carinho, tem Yeah. पे जूता पहन के ना मेरे पैर में अंगूठे में वो हो गया था एक बार जूता टाइट हुआ ना